मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रे और आज देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है और इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं उन्नीस में लक्ष्मण सिंह जी गौर का 370 धारा हटाने के लिए साथ देने वाले और पीएम को ज्ञापन देने जाने के लिए लोकेंद्र सिंह जी राठौर जिन्होंने धारा 370 हटाने में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो हम सर से जानेंगे कि धारा 370 हटाई जा चुकी है तो उससे आगे क्या हो सकता है और उन्होंने धारा 370 हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए सर सबसे पहले बधाई कि आपका इतने सालों पहले का प्रयास आज सफल हो गया है और धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है बधाई दीक्षा जी आपको भी और घमासान डॉट कॉम देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से इस ऐतिहासिक दिन पर बहुत सारी बधाइयाँ उन्नीस से भारतीय जनसंघ का यह सपना था कि धारा 370 के रूप में जो एक काला काली धारा हमारे देश पर कश्मीर पर लागू की गई है इसे कैसे भी खत्म किया जाए और उन्नीस से लेकर अभी तक ना मालूम कितने नेतागण ना मालूम हमारे कितने सैनिक इस धारा की वजह से वहाँ शहीद हो चुके हैं 1990 में कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है धारा 370 हटाओ कश्मीर बचाओ इन नारों के साथ श्री लक्ष्मण सिंह जी गोड़ के नेतृत्व में 32 लोगों की पदयात्रा मई जून की तपते दिनों में जब मई जून पूरे देश में गर्मी का मौसम होता है बहुत ज़्यादा तो 20 मई को इंदौर से एक यात्रा शुरू हुई जो कि 35 दिनों की यात्रा पूर्ण कर दिल्ली पहुंची तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे उन 35 दिनों में यात्रा बड़ी दुष्कर रही क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी हमने झेली और उस समय विजुअल मीडिया इतना नहीं था सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही या रेडियो पे जो खबरें आती थी उससे ही सब कुछ मालूम पड़ता था तब जन जागृति के उद्देश्य से प्रधानमंत्री को तो ज्ञापन दे, देना ही था साथ साथ कश्मीर विषय को लेकर जनता में जागरूकता है इस उद्देश्य को लेकर इंदौर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की हमने पद यात्रा की थी जैसे आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी अमित शाह और हमारी सरकार का जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया उसके बावजूद भी तो उस समय भी विरोध करने वाले थे हमारी यात्रा जो बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से जब हमारी यात्रा आगरा शहर पहुंची थी तब भी उन्होंने हमारी यात्रा पर लाठीचार्ज करवाया था हमारे बहुत सारे साथी घायल हो गए थे उसमें परंतु उनका वो बर्बर लाठीचार्ज भी हमारे हौसलों को रोक या तोड़ नहीं पाया था और हमने दिल्ली तक की यात्रा पूर्ण की थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सारे पदयात्रियों का सम्मान किया था और बहुत गरिमामय आयोजन में उस यात्रा का समापन हुआ था धारा 370 हट चुकी है कश्मीर से तो इसे आप किस रूप में देखेंगे धारा 370 हट चुकी है तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारी लगती हुई जो सीमाएं पंजाब गुजरात और राजस्थान में वहाँ आप देखेंगे वहाँ कभी भी वायलेशन नहीं होता है पर जम्मू कश्मीर में रोज का हिस्सा है रोज हमारे सैनिक मरते हैं रोज हमारे अधिकारी मरते हैं रोज कश्मीर का आम आदमी मरता है आतंकवाद और पाकिस्तान की गोलीबारी ये दो बड़े कारण हैं वहाँ इतनी हमारी जनाने का पूरे देश की जनता जानती है कि हमारी केंद्र सरकार बड़े बड़े पैकेज जारी कर है कश्मीर के नाम पर पर कश्मीर के दो परिवार अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली वो सारा पैसा खा जाते हैं वो सारा पैसा कहीं ना कहीं आतंकवादियों तक पहुंचता है और आतंकवाद को अपरोक्ष रूप से हम वहां पाल रहे थे वह आतंकवाद इस तीन के खत्म होने से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान भी अब कश्मीर में किसी प्रकार की हिमाकत नहीं करेगा आतंकवादियों के सहारे पाकिस्तान का एक जो नेटवर्क डेवलप हो जाता था कश्मीर में कश्मीर में वो डेवलपमेंट भी खत्म होगा पाकिस्तान का और निश्चित रूप से एक शांत राज्य के रूप में कश्मीर की अपनी पहचान बनेगी और अब कश्मीर ईमानदारी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा कश्मीरी युवा जो सिर्फ या तो कालीन बनाते हैं या सूखे मेवे का व्यापार करते हैं या फल की खेती करते हैं उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे जब भारत के अन्य उद्योगपति उद्यमी वो कश्मीर में जाकर जमीन खरीदेंगे प्लाट्स खरीदेंगे और वहाँ नए व्यापार उद्योग विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से कश्मीर के युवा को रोजगार का अवसर मिलेगा और कश्मीर के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी साथ ही जो अधोसंरचना रूपी जो विकास है वो भी निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति को प्राप्त करेगा अभी तक 370 की वजह से जो परिणाम देखे जा रहे थे तो उन परिणामों में क्या क्या बदलाव आ सकते सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक कश्मीर की किसी लड़की से शादी करता है तो कश्मीर का नागरिक हो जाता था और इसके उलट यदि कश्मीर की कोई लड़की शेष भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके कश्मीर के भी अधिकार खत्म हो जाते थे उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी और मतलब पूरा उलट बंसी बज रही थी वहां पाकिस्तान का आदमी आके आसानी से नागरिकता ले सकता पर भारत का आदमी भारत का वो व्यक्ति जिसके टैक्सेस से कश्मीरी लोगों का पालन पोषण हो रहा है कश्मीर पोषित हो रहा है उसका वहां बिल्कुल भी अधिकार नहीं था वो अधिकार मिला आज हमको और एक और बात कहूँगा कि कश्मीर अभी तक भारत का भिन्न हिस्सा था आज से कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा हो गया तीन सौ इकहत्तर हटने के बाद और तीन सौ सत्तर के विषय में आप और क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए जिससे क्या फायदा हो सकता है हम तो देश की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं हमने राम जन्मभूमि आंदोलन देखा वो भी ऐतिहासिक दिन थे और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है मैं तो यही अपील करूँगा कि लोग व्यर्थ की अफवाहों पर ध्यान नहीं नहीं दें ऐसी अफवाहें जो कहीं अशांति पैदा कर सकती है अशांति फैला सकती है ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और गृह मंत्री श्री अमित जी शाह ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और आप और हम इस इतिहास के साक्षी बने हैं ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जिसे ना मालूम कितने लोगों ने जो अलग अलग प्रयास किए इस धारा को हटाने के लिए आज उन सभी का सपना पूरा हुआ मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ और भी राजनीतिक विषयों के साथ आज हम आपके सामने आए हैं और आगे भी आप और भी राजनीतिक विषयों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे तो